Selamat datang di bumi perkemahan Nawakirti. Begitulah tulisan besar yang akan kita jumpai di gapura depan pintu masuk lokasi lebih dikenal dengan nama Venus Nawakirti Camping Ground. Terletak di Desa Nawakirti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. persis terletak di lereng Gunung Agung dengan hamparan ribuan pinus yang membuat tempat ini sangat cocok untuk lokasi kemah yang nyaman dengan suasana yang tenang Pemandangan sekitar juga begitu indah. Tempat yang bersih dan juga luas. Jalan penghubung menuju lokasi juga sudah bagus dan bisa dilalui dengan kendaraan roda 4. Tempat ini sangat direkomendasikan untuk tujuan liburan keluarga, utamanya camping atau sekedar untuk refreshing dan mencari suasana segar.